1から4班とで 5, 5から8班が模型作成という形で、えっと、ちょっと実習室を入れ替わってですねやっていきます。というのも生理学試験ですねあの下の方の備考の欄と書いてるんですけども試験の前2時間は飲食先行歯磨きが禁止ということですので。先生ます はい、それから術者の人、衛生科の人聞いといて。 これから撮るのは研究用模型ですよね航空内の状態を知りた知るための研究用模型ですから8番がある人は8番まで全て撮ってくださいいいですかで必ずですねあの指摘するときに航空内よく観察してくださいねでトレイが合わないと何回撮っても取れあの一緒取れませんのでね タを上に上げてもらう。やばいやばいだいやめて

ったどういったああと見せてこっちに今日タイトルでなちょっとこうこっちに見せて、は <laughs> い Obrigado. 近くね 基本あるやん